Her zaman olduğu gibi bugün de dua ettiniz. Bugün de kim bilir Rabbinizden neler istediniz. Kiminizin hastalığı var şifa istedi. Kiminizin de işler bozuk, bereket ve imkan istedi. Peki bütün bunlardan öteye istememiz gereken başka bir şey yok mu? Bütün bunlar için gerekli olan bir temele ihtiyacımız yok mu? Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz bize verdiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet ihsan eyle. Çünkü sen çok ihsan eden bağışlayansın. İnsanoğlunun kalbi her şeyin merkezi. İmanın muhatabı, imanın kuvveti, imanın kudreti. Hem kuvvet, hem kudret, hem muhabbet. Bugünlerde kaybettiğimiz şeyler bunlar değil mi? İnsan yeryüzünde kuvvetle durmaya, kudretle hakimiyet sağlamaya, muhabbetle dostluğunu devam ettirmeye muhtaç olan değil mi? Belki de muhtaciyetimizi unuttuğumuz için dualarımızda değişenler oldu. Tabii ki isteyeceğiz Rabbimizden. Şifayı da, tövbe etmeyi de, pek çok bereketi, imkanı da isteyeceğiz Rabbimizden. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ayakkabımın bağını kaybetsem Rabbimden isterim, Rabbimden bilirim dememiş miydi? Bütün bunların varlığı, mevcudiyeti ancak kalpteki doğrulukla mümkün. Kalp doğru olmayınca, kalp sapmışsa şifa gelse ne çare, para gelse neye çare. Hakikat asıl yaralarımıza çare olacak kalbin düzgünlüğüdür. Kalp düzgün olmayınca verilmiş olan imanı allah Zülcelal ayeti kerimede hidayet olarak beyan etmiş zaten. O zaman hidayetten sonra sapıtmak mümkün müymüş? Aynen öyle. Peki insan sapıtınca rahmeti ilahinin kendisine takdir ettiği imkanların bereketinden uzaklaşır mıymış? Maalesef öyle. Bugünlerde belki de en çok parayı değil bereketi kaybettik. Bereket rahmeti ihsanla gelendir. Rahmeti ihsan kalbin dürüstlüğü, kalbin namusudur. İnsanoğlunun en çok önem verdiği şey namus, kalpte başlar. Kalbin namusu imandır. Öyleyse bizim için asıl olan tövbeyle başlamaktır. Bizler tövbeyle başlarız dualarımıza. Rabbimizden af ve mağfiret dileriz. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz öğretiyor. İman asıl olduktan sonra kalbimizde bir bozukluğa müsebbip yani sebep olacak her türlü bela ve desiseden ancak ona sığınırız. Ondan başka sığınacak kapımız var mı? Haşa. Öyleyse o kapının büyüklüğünün ve o kapının bizi her an içine çektiğinin farkında olmak gerekiyor. Kapıyı şaşırmamak için mihengin doğru, hedefin net, yolun açık olması gerekiyor. Yollar puslu diyor bazıları. Pus nefsimizden kaynaklanıyor. Oysa ki nuru ilahi, tecelli, rahmani her yeri kuşatmış, bizi kendi kudretine davet ediyor. İnsan kudreti kendinden bilirse, ona varacak olan her türlü imkan, onun sapıtmasına vesile oluyorsa ihsan olmaktan çıkıyor. İmkan olan şey ihsan olduğu anlamına gelmez. Öyleyse insan duasının başında Rabbimizden kalplerin saptırılmamasını istemeli her namazda Fatiha suresiyle Rabbimizden talep ettiğimiz gibi. İşin hakikatine gelince, Ya Rabbi her şey senin. Kalp de senin, verdiğin iman da senin. Senin yolun üzere yürüyecek şu ayakları senin yolundan şaşırtma. Yol şaştı mı, para olsa ne çare, şifa olsa neye çare. Kalın sağlıcakla.